このままじゃ俺は絶対上にはいけないまずはあいつを倒して上に行くこと上に行くことを目標に頑張ります今日も勝てたけど先輩に勝たないと意味ないよ今年こそは プロレスのショーだろうが何だろうが全部かっさらってやる新人賞から技能賞から何もかも俺の名前で埋めてやる今年はとことん上まで行くぞ絶対に行くだから長岡誰でもいい絶対ぶっ殺してやるそしてそして絶対 G1 クライマックスエントリーする